Olá, tudo bem? É, eu sou o Alexandre Kaffer, o dono do Fred Kaffer, que tem o perfil dele também aí que eu vou postar para vocês uma hora, vocês adicionarem ele, ele é um cachorro muito solitário, certo? Um beijão para todos aí.